of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. His Holiness Bhaktivedanta Vinavinash Swami Maharaja Ki. Nandkishore Prabhu can also have you here. And Maharaj, basically from UK, joined the International Society for Krishna Consciousness in early 70s, 72. And Maharaj has been traveling and preaching for many, many years in most parts of Far East and also spends a lot of time in Shida Mayapur. Maharaj is also a faculty of Mayapur Institute and very regularly teaches Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta, etc. And we really thank Maharaj for coming here again. He was here with us last week. Maharaj went to Kuwait in the, uh, during the week for Diwali and came back here to be with us for Govardhan Puja here today. Maharaj will be here a little longer for another few days until the end of Kartik. Those who are interested in having a class with your artis during the Damodar month can be in touch with the team here on Nandkishore Prabhu. We'll be able to schedule Maharaj for some evenings, uh, mainly for the big artis while Maharaj is here to take advantage of his presence. So, Maharaj, Over to you. Thank you very, very much for being here with us. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Camera ऊपर नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् नष्टप्रयेषु वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके The Govardhan Hill is glorified by the gopis in the Srimad Bhagavatam, if you read chapter 21, which is Venu Gita, where the gopis are describing the glories of Lord Krishna's flute, at that time they praise the Govardhan hill. So Govardhan Parvat ki mahima ki की hai gopiyon ke dwara Srimad Bhagavatam mein, gopi geet mein. Jab aap आप 21वां padenge, जब गोपियां इसका गुणगान कर रही हैं वहां पर आपको ये भाग मिलेगा So the gopis are generally praised as being the greatest devotees of Lord Krishna, but the gopis themselves, they praise Govardhan Hill as being the best of all the devotees of Lord Hari. गोपियों को हालाकर कि भगवान हरि का सबसे श्रेष्ठ भक्त माना जाता है परंतु गोपियां कहती हैं कि गोवर्धन पर्वत भगवान का सबसे श्रेष्ठ भक्त है the gopis describe Govardhan Hill as Haridasavarya. Many devotees are called Haridas. We know, of course, Namacharya Haridas Thakur. Maharaj Yudhisthira is also described as Haridas. Pralad Maharaj is also described as Haridas. But the Govardhan Hill is unique. It is described as Varya, the best of all the devotees of Lord Hari. तो गोपियाँ गोवर्धन पर्वत को कहती हैं हरिदास वार्य और भगवान के और भक्तों को भी हरिदास कहा जाता है जैसा कि हमारे नाम आचार्य है शिला हरिदास ठाकुर फिर महाराज युधिष्ठिर को भी हरिदास कहा जाता है फिर प्रहलाद महाराज को भी हरिदास कहा जाता है परंतु गोवर्धन पर्वत को हरिदास वार्य कहा जाता है मतलब सभी हरिदासों में जो सबसे श्रेष्ठ है So Govardhan Hill is the best because of all of its wonderful service which the Govardhan Hill is performing for the pleasure of Lord Krishna and ba Lord Balaram and all of the cows. So तो गोवर्धन पर्वत श्रेष्ठ इसलिए सबसे समझा जाता है क्योंकि जो इतनी सेवाएं वो करता है अ, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भगवान बलराम की प्रसन्नता के लिए और गायों की प्रसन्नता के लिए The Govardhan Hill provides fresh, clear, sparkling, refreshing water from the waterfalls of Govardhan Hill. The Govardhan Hill provides uh, grass, which is very nourishing, pleasing to the cows. The Govardhan Hill also has many fruits and roots growing there, which are very pleasing for the people of Vrindavan and for the cows also. तो गोवर्धन uh, पर्वत बहुत ताज़ा साफ जल uh, देता है uh, फिर उसके बाद बहुत अच्छी घास देता है गायों के लिए और बहुत अच्छे फल और जो ज़मीन में उगते हैं वो फल देता है तो इसलिए वो श्रेष्ठ माना जाता है There are also caves on the Govardhan Hill which provide shelter for Krishna during the, if there's a rain or if it gets too hot, they can take shelter in the cave. There's also gullies where Lord Krishna would perform pastimes with the gopis and demand taxis from the gopis. तो गोवर्धन पर्वत इसके साथ साथ आ, आ, वो गुफाएं हैं गोवर्धन पर्वत में जहाँ गर्मी के मौसम में भी आश्रय लेते हैं बारिश के समय भी आश्रय लेते हैं और गोवर्धन पर्वत में बहुत गलियां हैं जहाँ पर कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं और गोपियों से कर मांगते हैं And the most amazing service of Govardhan was that Lord Krishna picked up the Govardhan hill and used the Govardhan hill to protect all the people of Vrindavan and all the cows. from the storm of Indra. और सबसे श्रेष्ठ सेवा जो भगवान ने की गोवर्धन के साथ वो है कि गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठाया था ताकि इंद्र ने जो तूफान और वर्षा भेजी थी उनसे व्रजवासियों की रक्षा करने के लिए Lord Krishna had told Nanda Maharaj, you don't need to do this Indra Yagya. You don't need to worship Indra. Lord Krishna wanted to see the people of Vrindavan engaged in pure devotional service. He didn't want to see them worship devas. तो <clears throat> भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को कहा कि आपको ये इंद्र यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है आप इंद्र की पूजा नहीं कीजिए गोवर्धन की पूजा कीजिए तो भगवान कृष्ण चाहते थे कि व्रजवासी शुद्ध भक्ति में लगे हों देवी देवताओं के पूजा में नहीं The people of Vrindavan are all devotees of Lord Krishna. And those who have surrendered to Krishna, they know that only Lord Krishna is maintaining us. Only Lord Krishna is pro providing for us and protecting us. तो व्रजवासी जो हैं वो सारे भगवान के शुद्ध भक्त हैं और जिस किसी ने भी भगवान का कृष्ण का शरण लिया होता है वो जानता है कि कृष्ण ही हमारा पालन कर रहे हैं और कृष्ण ही हमारी देखरेख कर रहे हैं And Lord Krishna had persuaded Nanda Maharaj and the people of Vrindavan not to do the Indra Yagya. Instead, he told them to worship the Govardhan hill and the cows and the brahmanas. तो इसलिए भगवान Krishna ने ब्रजवासियों को कहा कि Indra ki पूजा wo rok de na kare, और गोवर्धन पर्वत की और गायों की और ब्राह्मणों की पूजा करें Lord Krishna, being the omniscient Supreme Lord, understood that Indra was full of pride and he was considering himself to be the supreme controller. Therefore, Lord Krishna does not like to see his devotees become proud and he arranged to humble Indra. तो भगवान कृष्ण समझ रहे थे कि इंद्र अब अपने आप को स्वयं सबका नियंत्रक समझ रहा है और अपने आप को परम नियंत्रक मान रहा है तो भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगता कि उनके भक्त को घमंड आए इसलिए भगवान ने ये पूरी योजना रची आ, उसको वापस विनम्र बनाने के लिए So when Indra saw that the people of Vrindavan were not going to perform the Indra Yagna, he became very angry. and he ordered his Samvantarka clouds, which are there usually at the time of the annihilation of the universe, that they should pour torrents of rain onto the people of Vrindavan and destroy everyone and everything there. तो क्योंकि इंद्र की पूजा रोक दी गई तो इंद्र को बहुत आ, गुस्सा आया और इंद्र ने आदेश दिया संवर्तक बादलों को जो प्रलय के समय जिनका उपयोग होता है तो कृष्ण ने उन समर्थ का बादलों को आदेश दिया कि वहाँ जाके बहुत वर्षा करें तूफान करें और वृंदावन में जो भी व्यक्ति हैं जो कुछ है सबको तहश नहश कर दें इंद्रा began, he said that these people of Vrindavan are so foolish. They are listening to this child, Krishna. This child, Krishna, is talkative. He talks too much. He's ignorant and he's, uh, a, he's just a child. He doesn't know anything, but he's influenced the minds of these Brijbasi people and they're believing him and they're giving up my worship to follow his instructions. तो इंद्र ने सोचा कि ये व्रजवासी आ, लोग मूर्ख हैं क्योंकि वो एक छोटे से बालक कृष्ण की बात सुन रहे हैं ये छोटे से बालक कृष्ण का आदेश सुन रहे हैं और उसके सुनने पे वो प्रभावित हो रहे हैं और मेरी पूजा को रोक रहे हैं so when Indra criticise Lord Krishna he use certain words which Shridhar Swami one of the great commentators on Shrimad Bhagavatam explains that while Indra thought he was criticising Lord Krishna he was actually glorifying Lord Krishna by the grace of Mother Saraswati. तो जब इंद्र भगवान कृष्ण की आलोचना कर रहे थे तो वो कुछ शब्द कह रहे थे और श्रीधर स्वामी जो हमारे एक वैष्णव टीकाकार हैं वो समझाते हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो आलोचना कर रहे हैं परंतु वास्तव में माँ सरस्वती की कृपा से इंद्र भगवान का गुणगान कर रहे थे He used Indra used words like vachanam, meaning it can mean one who talks too much, but it also means one who talks according to the Vedic authority. Indra ne ek shabd ka upyog kiya tha, vachanam, jiska arth hota hai wo vyakti jo bahut baat karta hai. लेकिन इसके साथ साथ वचनम शब्द का एक अर्थ ये भी है जो केवल वेदिक साहित्य के वेदिक प्रमाण के हिसाब से ही बात करता है Then Indra used the word balisham, meaning he's childish, because at this point Lord Krishna was only seven years of age. But it also means one who has the simple nature of an innocent child. Indra ne dusre shabd ka upyog kiya, balisham, jiska arth hai ki wo vyakti mein bahut bachpana hota hai. Parantu is shabd, शब्द Krishna is samay keval केवल varsh ke the, परंतु इस शब्द का एक और अर्थ होता है कि जो व्यक्ति बहुत मासूम है और बहुत सरल है Another term Indra used was he said Krishna is ajnana meaning he's ignorant but actually it mean, can also mean that there's nothing more for him to know because he knows everything Indra ne ek aur shabd ka upyog kiya अज्ञाना jiska arth hota hai jo agyan mein hai परंतु अज्ञान शब्द का एक और अर्थ होता है कि वो व्यक्ति जिसको और कुछ जाने की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि वो सब कुछ जानता है Indra described Lord Krishna as panditamaninam, that he does not offer respects to the pandits. But actually it's Lord Krishna who is respected by the pandits, because Lord Krishna himself is the form of the Absolute Truth. इंद्र ने एक और शब्द का उपयोग किया पंडित मानिनम जिसका अर्थ है जो पंडितों को नहीं मानता परंतु इसका वास्तव अर्थ ये है कि पंडित जिसको मानते हैं वो है कृष्ण क्योंकि कृष्ण परम सत्य है so it's a nature of pride that we see the other person we see faults in the other person we don't realise our own fault so this was the case in Indra and Lord Krishna wants to correct Indra. तो घमंड का नतीजा ये होता है कि हम अपने अंदर कुछ बुराई दोष नहीं देखते हैं दूसरों में दोष देखते हैं और यही इंद्र के साथ हुआ था और भगवान कृष्ण इंद्र को सही करना चाहते थे the danger of opulence is like that people who are enamoured by material opulence they become forgetful of their position in relation to the Supreme Lord. They do not give respect to the Lord. They simply see faults in the Lord and they think of themselves as perfect. तो जिनको अधिक भौतिक ऐश्वर्य होता है उसका नतीजा ये होता है उस भौतिक ऐश्वर्य के कारण वो भगवान से अपना संबंध भूल जाते हैं वो भगवान को नहीं पूछते हैं और अपने आप को ही सबसे सिद्ध व्यक्ति समझते हैं So Indra ordered his Sambantarka clouds to go and release torrents of rain on Govardhan. And at that time, all the people of Vrindavan were very afraid. They saw everything dark and cold, and then it's pouring torrents of rain and a freezing cold wind. So they all came to Lord Krishna for shelter. तो जब इंद्र ने अपना कहर मचाने लगे वृंदावन पे तो सब ब्रजवासी भयभीत हो गए उन्होंने देखा अंधेरा छा गया है बहुत ठंडी हो गई है ठंडी हवाएं चल रही हैं तो वो सब कृष्ण के पास भागे और उन्हें आश्रय की मांग की Lord Krishna is the only shelter for the surrendered devotees. The people of Vrindavan do not know anyone else but Lord Krishna. तो भगवान कृष्ण ही एकमात्र आश्रय है शरणागत भक्तों के लिए जो व्रजवासी हैं वो और कोई आश्रय नहीं जानते हैं सिवाय कृष्ण के So Lord Krishna performed this wonderful pastime. He simply picked up the Govardhan hill and held it up with the little finger of his left hand. And then he called all the people of Vrindavan to come under the shelter of the Govardhan hill and to bring all of the cows with them as well. तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से और उन्होंने पुकारा जो सभी व्रजवासी हैं वहां पर इकट्ठे हो जाएं और अपनी गायों को भी साथ में ले आए this was a wonderful opportunity for Lord Krishna to enjoy the association of the people of Vrindavan for seven days and nights Particularly, it gave him an opportunity to be close with the gopis because the gopis were never really able to be with Krishna. तो एक बहुत सुनहरा अवसर था भगवान को अपने भक्तों के समक्ष में रहने के लिए सात दिन और सात रातों के लिए और विशेष करके गोपियों के साथ रहने के लिए क्योंकि गोपियों को भगवान के साथ इतना समय बिताने का अवसर वरना नहीं मिलता था so we see many purposes serve by this Govardhan lila pastime that Lord Krishna is able to give pleasure to his devotees he is pleasing all the people of Vrindavan and is also pleasing the Govardhan hill because he's holding up the Govardhan hill using it as an umbrella. <clears throat> तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इस एक लीला से भगवान ने कई लक्ष्य प्राप्त किए वे व्रजवासियों और सभी भक्तों के साथ पूरे एक सप्ताह के साथ रहे और इसके साथ साथ उन्होंने गोवर्धन की भी इच्छा पूरी की क्योंकि वो गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए थे एक छाते की तरह and after seven days and nights The people of Vrindavan didn't feel any hunger or any thirst because the Lord Krishna is the Lord in the heart of all living entities. He arranged that all the people of Vrindavan and all the cows had no anxiety, they had no hunger, they had no thirst, they were completely satisfied in their self. तो इस पूरे समय सात दिन सात रातों तक वहाँ पर जो भी व्रजवासी थे गाय थे उन्हें कोई भूख प्यास नहीं लगी क्योंकि भगवान परमात्मा है सबके हृदय में उन्होंने ये देख लिया कि वहाँ पर जो भी हैं जो भी भक्त हैं जो भी गाय हैं वो केवल अपने आप में भगवान के समक्ष रहने में संतुष्ट रहे So after seven days, Indra understood that he was defeated. that this child, who he thought was simply talkative, he understood this child was actually the Supreme Personality of Godhead and his worshipable Lord and Master. So Indra ordered the clouds to go back. तो सात दिन बीतने के बाद इंद्र समझ गए कि उनकी हार हो गई है वो समझ गए आ, कि ये जो छोटा बच्चा जो ये सोच रहे हैं वो भगवान ही है और जिस जो इंद्र के उपासनीय प्रभु वो ही हैं और इसलिए कृष्ण इंद्र ने आदेश दिया संवर्तिका बादलों को वापस लौट जाने के लिए So then Lord Krishna told the people of Vrindavan they could all come out from under the hill and bring the cows with them. And then Lord Krishna replaced the Govardhan hill back in its original position. फिर भगवान कृष्ण ने सभी व्रजवासियों को आदेश दिया कि अब वो पर्वत के नीचे से बाहर निकल सकते हैं अपने गायों के साथ और फिर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को वापस उनके स्थान में बिठा दिया so after this incident the people of Vrindavan were all wondering who is this child Krishna that he perform so many amazing activities we wonder who who is he and they question Nand Maharaj that we think your child must be a demigod person from heaven. तो इस लीला होने के बाद जो सभी व्रजवासी थे वो आपस में बातचीत करने लगे कि ये कौन है ये लड़का कृष्णा इतने अद्भुत कार्य करता है फिर उन्होंने नंद महाराज से प्रश्न किया और नंद महाराज को कहा कि ज़रूर आपका बेटा कोई देवता है जो इस प्रकार के कार्य कर रहा है But Nanda Maharaj denied this. He told them, no, no, you don't know my son. You don't know all the mischief he does. he's stealing the butter, and he's breaking the pots of yogurt, and he's feeding monkeys. He's such a mischief, mischief monger. You don't know, he's just a normal child. तो नंद महाराज ने कहा नहीं नहीं ये कोई देवता नहीं है आप नहीं जानते हो मेरे बच्चे को ये बहुत शरारती लड़का है ये मक्खन चुराता है सबको परेशान करता है बंदरों को खिलाता है तो ये एक साधारण बालक ही है And at the same time, you should understand, Gargamuni told me that there would be many dangers, many obstacles, but by the grace of Krishna, by, Lord, by the grace of my son, we would overcome all the obstacles. परंतु आपको समझना होगा कि इसके साथ साथ गर्ग मुनि ने कहा था हमारे जीवन में बहुत बाधाएं आएंगी और मेरे पुत्र कृष्ण की सहायता से हम उन सब बाधाओं को लांग जाएंगे So Nanda Maharaj and Mother Yashoda, they have that mode that under the influence of Yoga Maya, they can only see Krishna as their son. So when Mother Yashoda saw Krishna holding up the hill of Govardhan, she did not think that her son was doing it. She thought, my son, he couldn't pick up the hill. No, it must be my husband who's doing it. तो योग मारा योग माया के कारण माँ यशोदा और नंद महाराज कृष्ण को अपने पुत्र के समान ही समझते थे तो जब माँ यशोदा ने कृष्ण को देखा गोवर्धन पर्वत उठाते हुए तो उन्होंने सोचा नहीं नहीं ये मेरा पुत्र कृष्ण नहीं कर सकता है ये पर्वत को नंद महाराज ने उठाया होगा And similarly, the cowherd boys like Subal, he was seeing Krishna hold up the hill and he said, Krishna, you know, you're holding it up with the left hand for so long. why don't you change to the other hand for some time? Give your hand a rest. और इसके साथ साथ कृष्ण के मित्र सुबाल ने कहा कि कृष्ण आप अपने बाएं हाथ पे ये पर्वत उठाए रखे हो इतने समय के लिए उसको थोड़ा आराम क्यों नहीं देते हो दाएं हाथ में उठा लो बदली कर दो और maybe you give it one of hold up for you for some time and you can have a rest या आप कुछ देर के लिए पर्वत को हमें उठाने दे दो आप थोड़ा आराम कर लो So the nature of the cowherd boys and the people of Vrindavan is they simply see Krishna through one of their ras, one of the rasas. They see Krishna as their friend or as the child, or for the gopis they see Krishna as their lover, but they never think of Krishna as being God. तो व्रजवासियों का ये स्वभाव है कि उनका जो प्रेम का रस है कृष्ण के साथ उस हिसाब से वो उसको देखते हैं आ, कोई उसे मित्र की तरह देखता है उनके माता पिता उन्हें पुत्र की तरह देखते हैं जो गोपियां हैं उन्हें प्रेमी की तरह देखती हैं परंतु कोई उन्हें भगवान नहीं समझता वहां so Indra, he had been in total ignorance and he was thinking Krishna as an ordinary person due to his pride in being the king of heaven, he could not understand the supreme position of Lord Krishna. तो इंद्र अपने घमंड के कारण कृष्ण की सही स्थिति नहीं समझ पा रहे थे वो जो स्वर्ग के राजा थे उस घमंड के कारण कृष्ण की वास्तविक स्थिति क्या है वो अज्ञान में थे और उसे नहीं समझ पा रहे थे so after this incident where इंद्र's pride had been crushed and where he had been defeated by Krishna, then Indra came to his senses and he wanted to come and apologize to Krishna. हाँ तो इस लीला के बाद अ, जो इंद्र का घमंड चूर हो चुका था तो इंद्र चाहते थे वो भगवान कृष्ण के पास आए और उनसे माफी मांगे So he went to Lord Brahma first and asked Lord Brahma, Do you think it Do you think Lord Krishna will allow me to apologize to him? I've been so offensive. So Lord Brahma said, Don't go alone. Go and see Krishna. When you go to see Lord Krishna, go with Mother Surabi. Take the mother of all the cows from the heavenly planets. Take Surabi with you and go and see Krishna. In this way, Krishna will hear your apology. तो इंद्र पहले ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा क्या आपको लगता है कृष्ण मुझे माफ़ करेगा मैंने इतना बड़ा अपराध कर लिया है तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो आप कृष्ण के पास जाओ लेकिन अकेले मत जाओ माँ सुरभि के साथ जाओ जो सभी गायों में से श्रेष्ठ हैं माँ सुरभि को लेके आप कृष्ण के पास जाओ So Indra went along with Surabhi and they went to meet Krishna. They met at a place which is there in Vrindavan known as Govinda Kund. And uh, Lord Indra came and offered his obeisances to Lord Krishna and glorified Krishna, telling Krishna, you are the, you are the, the father, you are the guru, you are the master of all living entities. तो इंद्र इस प्रकार सुरभि के पास सुरभि के साथ भगवान कृष्ण के पास आए वो स्थान आज भी हम देख सकते हैं उसे गोविंद कुंड कहा गया है और वहाँ पर आके इंद्र ने कहा कि आप सबके पिता हो आप सब जो जीव हैं उनके प्रभु और पिता आप हो कृष्ण से कहा And Indra admitted his problem that because he was the king of heaven, because he was enjoying material opulence, he had fallen into ignorance and become bewildered. He'd forgotten his actual position as a servant of Lord Krishna. वहाँ पर इंद्र ने अपनी समस्या बयान की कि क्योंकि वो स्वर्ग के राजा थे और इतने ऐश्वर्य के कारण वो अज्ञानता में फंस गए थे और भगवान की जो सर्वोच्च सर्वोच्च स्थिति है उसको भूल चुके थे so Lord Krishna accepted the apology of Indra and told Indra you must be very careful not to become influenced by pride don't be proud of the opulence तो भगवान कृष्ण ने इंद्र की क्षमा स्वीकार की और उन्हें कहा सावधान रहने को कि इस प्रकार आप दोबारा कभी घमंड में नहीं आओ अपने ऐश्वर्य के कारण घमंड में नहीं आओ At that time, Mother Surabi also offered her thanks to Lord Krishna because Lord Krishna had saved so all of the cows of Vrindavan from the anger of Indra. उस समय माँ सुरभि ने भी अपना धन्यवाद किया भगवान कृष्ण को क्योंकि भगवान कृष्ण ने वृंदावन की सभी गायों को भी इंद्र के कहर से बचाया था And at that time, Mother Surabi declared that Lord Krishna, you are actually the real Indra. You are the real king. You are the master of everyone. This other Indra, this so-called Indra, he tried to kill all of us. But you're the real Indra. You protected us and saved us. तो वहां पर माँ सुरभि ने कहा कृष्ण को कि आप वास्तविक इंद्र हो आप वास्तविक प्रभु हो हम सब के आप हमारे पालन करता हो ये जो इंद्र है इसने तो हमको मारने की कोशिश की लेकिन आपने हम सबको बचाया And so at that time they performed a wonderful abhishek for Lord Krishna. Indra with his elephant Airavrata, he brought water from the Ganges in the heavenly planets and he used that to perform abhishek of Indra. in of Lord Krishna rather. तो उस समय इंद्र ने बहुत एक अच्छा अभिषेक किया भगवान कृष्ण का इंद्र ऐरवता के साथ जो स्वर्गीय लोक से माँ गंगा को ले आए और उस जल से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया And Surabhi cow, she offered milk from her udder also as an abhishek over Lord Krishna. और जो सुरभि गाय है उसने भी अपना दूध दिया जो भगवान कृष्ण के अभिषेक में उपयोग किया गया So that water there at Govinda Kund is very sacred. That initially it was the, the milk from Sarabi cow and the water from the Mundakini, which is the Ganga and the heavenly planets. So, जो गोविंद कुंड है वहाँ पर वो बहुत ही शुभ स्थान है क्योंकि मूल रूप से ये माँ सुरभि का दूध है और जो मंदाकिनी जल है स्वर्गीय लोक से जो गंगा है And at that time they gave Lord Krishna the name Govinda. that you are the real protector of the cows. और उस समय उन्होंने कृष्ण को नाम दिया गोविंदा कि आप सही में पालन करता हो गायों के So this pastime of Lord Krishna picking up the Govardhan hill is very instructive. There are many lessons to be learned, particularly the importance of the worship of the Supreme Lord Krishna, that those who are devoted to Krishna don't need to worship any other gods, they simply need to worship Lord Krishna. तो ये जो गोवर्धन लीला है ये हमें बहुत आदेश बहुत शिक्षाएं देती है विशेष करके भगवान की उपासना के केंद्र में ये शिक्षा है कि जो कोई भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनको केवल भगवान कृष्ण की ही उपासना करनी चाहिए और किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए When you pour water on the root, all of the leaves and branches are nourished. Similarly, when we satisfy Lord Krishna, then all of the living entities, including the demigods, they are also satisfied. जब हम पेड़ के जड़ों पे पानी डालते हैं तो सभी शाखाएं और पत्तों को भी उसका लाभ होता है उसी प्रकार से जब हम केवल कृष्ण की उपासना करेंगे तो सब देवी देवता भी संतुष्ट होते हैं We also see from this pastime the danger of too much opulence or pride, big position in the material world, that it's very dangerous and we have to be very careful to understand everything what is given by the grace of Krishna and use it for the service of Krishna. दूसरा चीज़ हमें इस लीला से ये सावधानी का पता पड़ता है कि अगर हमें भौतिक जगत में कोई बहुत ऐश्वर्य है या बहुत बड़ा पद है तो वो कैसे खतरनाक साबित हो सकता है हम हमें घमंड में ला सकता है इसलिए भगवान की कृपा से हमें समझना है कि जो कुछ हमारे पास है उसी के कारण है और उसकी सेवा में लगाना चाहिए We know in Srimad Bhagavatam, Lord Krishna says, when I am very merciful to someone, then I take away all of their opulence. And in that helpless condition, then they surrender to me. हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सॉरी <coughs> कि जब मैं किसी पे बहुत अत्यंत कृपा करता हूँ तो मैं उससे सब कुछ छीन लेता हूँ और उस असहाय स्थिति में वो मेरा शरण ले लेता है but Lord Krishna doesn't need to take everything away if we use everything for the service of Krishna and understand nothing is actually mine, everything is Krishna's, then Krishna doesn't have to take anything away from us. परंतु भगवान कृष्ण को हमसे सब कुछ छीनने की ज़रूरत नहीं है अगर हम समझते हैं कि सब कुछ कृष्ण का है और उसकी सेवा में सही से लगाते हैं तो फिर वो हमसे उनको छीनने की आवश्यकता नहीं रहती So this Govardhan festival is very, very important, celebrated by the devotees of Krishna everywhere. It's a wonderful opportunity for us to relish the pastimes of Lord Krishna in the association of devotees. गोवर्धन महोत्सव बहुत अच्छे से सभी विश्व भर में मनाया जाता है और बहुत अच्छा अवसर है हमें आ, इस भगवान के इस लीला को मनाने के लिए भक्तों के संग में Lord Krishna enjoys having the association of all the bridge bases, being with them for seven days and nights. And similarly, every year we celebrate this festival. It's an opportunity for all of us to associate intimately with Lord Krishna. तो भगवान कृष्णा आनंद उठाते हैं सात दिन और सात रातों तक ब्रजवासियों के समक्ष में रहने के लिए और हमारे लिए भी ये बहुत अच्छा अवसर है इस प्रकार गोवर्धन पूजा को मनाएं और भगवान कृष्ण का स्मरण करें Earlier, we were doing abhishek of a stone from the Govardhan hill. This stone from the Govardhan hill is none different from Lord Krishna. तो अभी ही कुछ समय पहले हम अभिषेक कर रहे थे गोवर्धन पर्वत से एक पत्थर का तो ये जो पत्थर गोवर्धन पर्वत से लाया जाता है ये कृष्ण से अभिन्न है Chaitanya Mahaprabhu was given a, shala, a stone from the Govardhan and he kept it with him for many months. And after many months, then he gave it to one of his very intimate disciples, Raghunath Das Goswami, and told him how to. Raghunath Das Goswami ji ko diya aur unhe bataya kaise iski puja karni chahiye. And Chaitanya Mahaprabhu told Raghunath Das that you can see Krishna within this stone. This stone from the Govardhan is not different from Lord Krishna. उन्होंने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा आप इस पत्थर में कृष्ण को देख सकते हो ये जो पत्थर है गोवर्धन से ये कृष्ण से अभिन्न है Just as Vrindavan is not different from Lord Krishna, this Govardhan hill is not different from Krishna, and every stone on the Govardhan hill is also Krishna. जिस प्रकार वृंदावन कृष्ण से अभिन्न है वृंदावन धाम उसी प्रकार से ये गोवर्धन पर्वत भी कृष्ण से अभिन्न है और गोवर्धन पर्वत में हर एक पत्थर जो है वो कृष्ण से अभिन्न है So we have all come here together today just simply to worship this Govardhan hill and to glorify that hill which is the best of all the devotees of Lord Hari. तो आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं गोवर्धन पर्वत की उपासना करने के लिए पूजा करने के लिए और उस गोवर्धन पर्वत का गुणगान करने के लिए जो भगवान हरि के दासों में से सबसे श्रेष्ठ है okay so we stop here हम यहाँ पर रोकेंगे I think and are there any questions anyone any comment किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं yes yes marriage have a question yes What's your question? Hare Krishna. Can you repeat the question? Did you get it all, Nanda, please? Repeating again. Uh, Hare Krishna Maharaj. Uh, my question is, uh, was this uh, done by Indra intention? Was it a service to Sri Krishna? Because uh, uh, because of this, the Brajvasis were there with Krishna uninterrupted for seven days, seven nights, which was not possible otherwise if they were not under this condition, what Indra has put. So I have heard somewhere like this that it was service by him, Indra. So please throw some light on this. तो माता जी का ये प्रश्न है कि इंद्र ने जो ये किया था क्या वो इंद्र द्वारा सेवा हुई थी क्योंकि सात दिन सात रात तक सभी व्रजवासी कृष्ण के साथ पर्वत के नीचे थे जो वरना संभव नहीं होता तो क्या हम इसको सेवा समझ सकते हैं No, I couldn't get around. Okay, she said, uh, is it a special service that Indra did, uh -huh. because of which uh, all of us benefited, because of which all the gopas and the gopis stand, stood there for seven days and seven nights and enjoyed the Yeah, indirectly you can say Indra did service, but the, po- the point is that Indra was proud, and because of the pride of Indra and because of his anger, that was why Lord Krishna had to pick up the Govardhan hill to protect the people of Vrindavan from the anger of Indra. तो ये अप्रत्यक्ष रूप से सेवा हुई सीधे से सेवा नहीं हुई वास्तव में इंद्र को घमंड आ गया था और उस घमंड के कारण भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा व्रजवासियों की सुरक्षा करने के लिए So Indra was proud and he condemned Krishna. He, I told you, I told you some of the different words which he used criticizing Krishna. He said, this child, Krishna, is just a little boy and he's influenced the minds of the people of Vrindavan He's convinced them to give up my Indra Yagya. My Indra Yagya, so why they could give up my Yagya just to follow this little boy. So Indra was insulting Krishna. So वास्तव में इंद्र को घमंड आ गया था वो कृष्ण की आलोचना कर रहे थे मैंने पहले बताया वो कह रहे थे कि अरे ये कृष्ण ऐसा छोटा बालक है ये ब्रजवासियों को प्रभावित कर रहा है उनके मन को बदल रहा है इस कारण से वो मेरी पूजा रोक रहे हैं तो इस प्रकार से इंद्र कृष्ण की आलोचना कर रहा था And Indra said, this child is too talkative and he's ignorant and he's foolish. But these different words could be understood by the acharyas to be also a glorification of Lord Krishna, indirectly. तो इंद्र ये भी कहते हैं कि ये बच्चा बहुत बातचीत करता है मूर्ख है कुछ बोलते जाता है परंतु हमारे आचार्य कहते हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का गुणगान भी है And after the incident, then Indra came to his senses and realized his offensiveness. And he wanted, that's why he came to Krishna to apologize. और समय बीतने के बाद इंद्र को पता पड़ा कि उन्होंने अपराध किया है इसलिए वो माफी मांगने आए बाद में So you cannot say Indra was doing service for Krishna. Of course, as a demigod, he does have a service. He's the god of rain. And he is meant to arrange sufficient rain to provide the grass and to help agriculture. Without rain, you cannot do farming. It's very important. So Indra has, that's his responsibility. And he's meant to provide proper rain and nourishment for the land and grasses so that the cows can be fed properly. तो इस लीला में हम नहीं कह सकते कि इंद्र ने भगवान की सेवा की लेकिन वरना उनको भगवान के प्रति एक जिम्मेदारी है एक सेवा है कि बारिश आ, के, का नियंत्रण इंद्र के अंदर है और जब वर्षा होती है तो खेती होती है घास होती है इस प्रकार जानवरों को सब कुछ मिलता है तो ये इंद्र की जिम्मेदारी है but his worship is not independent of the supreme Lord he is simply one of the demigods and he is under the supreme Lord so when we worship the supreme Lord Krishna There's no need to worship any of the other devas. It's already completed by the worship of the Supreme Lord. I give gave the example, you water the root, then you nourish all of the leaves and branches. So demigods like Indra are like one of the leaves or branches on the tree, but Krishna is the root. So जब भी इंद्र की उपासना होती है वो भगवान कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है आ, भगवान कृष्ण से अलग उनकी उपासना करने की आवश्यकता नहीं है मैंने उदाहरण दिया था कि जब हम पेड़ की जड़ पे पानी देते हैं तो जो शाखाएं हैं पत्ते हैं उनका भी लाभ होता है तो इंद्र इस प्रकार शाखा है और अगर हम कृष्ण की उपासना करते हैं तो हमें किसी और देवी देवता की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है तो so, you, you have to understand that by the worship of Krishna, there's no need to worship Indra. It's included. All the demigods are satisfied, not only Indra, but all of the different demigods are satisfied when the Supreme Lord is worshipped. आपको समझना होगा जब हम कृष्ण की उपासना करते हैं हमें कोई और देवी देवता की उपासना करने की ज़रूरत नहीं है जब हम कृष्ण की उपासना करते हैं तो केवल इंद्र नहीं सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं जो understand okay thank you any other question किसी और को कोई प्रश्न यस सर या माता जी का प्रश्न है महाराज बहुत धन्यवाद बहुत अच्छे कथा के लिए तो आपने कहा कि भक्त को घमंड नहीं होना चाहिए लेकिन कैसे मुझे पता पड़ेगा कि मुझे घमंड है कि नहीं है well if you think you independent of the supreme Lord then that is foolish pride तो अगर आपको लगता है आप भगवान से स्वतंत्र हो तो वो मूर्खता में घमंड है if you are thinking that other should worship you that is pride अगर आप सोचते हो कि दूसरों को आपकी पूजा करनी चाहिए तो वो घमंड है Indra was thinking like that. He wanted his yagya, he wanted the people of Vrindavan to worship him. Lord Krishna did not want that. तो इंद्र ऐसा सोच रहा था वो सोच रहा था कि व्रजवासी को व्रजवासियों को उसकी पूजा करनी चाहिए लेकिन कृष्ण को वो नहीं चाहिए था So pride is ignorance of our spiritual identity. that we are the servant of the Supreme Lord, that we are all servants. तो घमंड मतलब हमारे वास्तविक स्थिति को हम भूल जाते हैं कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं. And one of the natures of pride is to see faults in others and we think we are perfect. और घमंड का एक और प्रमाण है कि हम दूसरों में दोष देखते हैं और हमको लगता है हम बिल्कुल सही हैं. So we're encouraged to always see our own faults and see the good in others. तो इसलिए हमें उत्साहित किया जाता है कि हम हमेशा हमारे दोष को देखें और दूसरे में अच्छाई को देखें Chaitanya Mahaprabhu said, Amanena manadena. Offer all respects to others and don't be eager to get respect yourself. चैतन्य महाप्रभु ने कहा अमाने ना मान देना मतलब आप हमेशा उत्साह में रहो दूसरों को आदर देने के लिए और अपने लिए कोई आदर की इच्छा मत रखो okay Hare Krishna There one question, one last question now. Go ahead, speak out loud. Switch on. Hi Krishna, Maharaj, my koti koti pranams to you. Maharaj, you said Govardhan is not different from Krishna, but in the end you said that he is the best of devotee. So can you please uh, verify? Yes, that? yes. All right. So, Nanda Kishore. Yeah, माता जी का प्रश्न है कि महाराज आपने कहा गोवर्धन और भगवान कृष्ण में कोई फर्क नहीं है और अंत में आपने कहा कि गोवर्धन भगवान का सबसे श्रेष्ठ भक्त है Yes, Govardhan Hill is both Krishna and at the same time he's a devotee of Krishna. Chaitanya Mahaprabhu has given us this philosophy, Achintya Beda Beda Tattva, simultaneously one and different. So the Govardhan Hill is Krishna and at the same time he is a devotee of Lord Krishna. तो गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण भी हैं और भगवान कृष्ण के भक्त भी हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये तत्व शिक्षा दी अचिंत्य भेदा भेद के अलग भी और उसके साथ साथ वही भी तो इसलिए गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण भी हैं और उसके साथ साथ भगवान कृष्ण के भक्त भी हैं Just as Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, but he comes in the form of a devotee of Krishna. जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है लेकिन वो अपने भक्त के रूप में आते हैं So Govardhan Hill He is, the, he is a form of, he's actually Krishna, and Krishna himself assumed that form of Govardhan. And when they did Govardhan Puja, it was the Govardhan form which came and accepted all the offerings, all the foodstuffs which had been prepared. Govardhan appeared in a wonderful form and accepted all the offerings just to show all the people of Vrindavan that their worship was being accepted. तो ये कृष्ण ही हैं जो गोवर्धन का रूप लेते हैं और जब गोवर्धन पूजा हो रही थी तब कृष्ण ही वो गोवर्धन के रूप में वहाँ पर सभी व्रजवासियों के जो कुछ वो भेंट चरा रहे थे उसे स्वीकार कर रहे थे खा रहे थे उन्हें ये दिखाने के लिए कि आप जो भी भेंट चरा रहे हैं वो स्वीकार हो रही है And we see the Govardhan how oh, I was describing all the service which he does, the different offerings which are made there from the Govardhan hill. the water, the flowers, the fruits, the roots, the grasses, and how the Govardhan hill also protects the people of Vrindavan from all the anger of Indra. So Govardhan hill gave so much service towards Krishna and the people of Vrindavan. तो गोवर्धन पर्वत वृंदावन के निवासियों की बहुत सेवा करते हैं जैसे मैं पहले बता रहा था पानी देते हैं घास देते हैं फल देते हैं और जब इंद्र का कहर मच रहा था तो गोवर्धन पर्वत ने सबकी सुरक्षा की तो इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत इतनी सेवा करते हैं व्रजवासियों के लिए And at the same time, Govardhan Hill is Krishna. Mahaprabhu worshipped a stone from the hill of Govardhan and said, You can see the form of Krishna within the stone there from Govardhan Hill. और उसी प्रकार से मैंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि जो गोवर्धन पर्वत से पत्थर है वो कृष्ण है और उन्होंने उसकी पूजा की और कहा कि आप इस पत्थर में कृष्ण को देख सकते हो in this way Govardhan hill is is and at the same time he is also a devotee he is doing wonderful service तो इसी प्रकार से गोवर्धन पर्वत एक तरह से कृष्ण भी हैं और बहुत अच्छे भक्त भी हैं वो इतनी अद्भुत सेवा कर रहे हैं This is inconceivable. It's achintya, right? Ye achintya hai. Mahaprabhu has given us this philosophy, achintya bed abeda tadva. Everything is one and different from Krishna. Mahaprabhu ne हमें ye siddhant diya hai, achintya भेदा bed तत्व Sab kuch Krishna ke saath ek bhi hai aur alag bhi hai. Okay, thank you very much. हरे Krishna. Uh, Pundrik, you had a question? Go ahead, shoot. Okay. His Holiness Bhakti Vikinash Narsinga Swami Maharaj ki Srila Prabhupada ki jai. Yesterday was also Srila Prabhupada's disappearance day. Maharaj, would you like to just, sorry, would you like to just say a couple of words? A couple of words on Srila Prabhupada and his disappearance. Well, Srila Prabhupada prepared us for his departure. He knew the nature of the material body and he was preparing us. He taught us how to live in a life in Krishna consciousness and then he also showed us how to leave the world in Krishna consciousness. Srila Prabhupada ji ke tirobhav par kuch shabd तो शिला प्रभुपाद जी हमें हमें तैयार कर रहे थे आ, उनका इस जगत से जाने के लिए तो शिला प्रभुपाद जी ने हमें हमें सिखाते थे कि यहाँ पर जीते जी कैसे कृष्ण भावनामृत में जिए और कैसे यहाँ से जाएं क्योंकि ये स्वभाव है भौतिक जगत का हमें यहाँ से जाना ही होगा Srila Prabhupada during his final days he just wanted the holy name I had the opportunity It was in, in Mumbai, in the Juhu temple. Although the temple had not opened at that time, Srila Prabhupada's rooms had been made ready and Prabhupada was living there. And he wanted kirtan. And devotees were arranged that, you know, the, every, there would be a schedule and we would go in for an hour or so to chant the holy name for Srila Prabhupada. तो मुझे इस प्रकार से एक अवसर मिला था मुंबई मंदिर में उस समय मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ था लेकिन शिला प्रभुपाद जी के कमरे तैयार थे और शिला प्रभुपाद जी उस समय चाहते थे कीर्तन हो और इस प्रकार भक्तों को वहाँ पर बताया गया था कि हर एक घंटे कोई भक्त आके वहाँ पर शिला प्रभुपाद जी के समक्ष कीर्तन करते थे So, I, I was with another devotee. We were do, sitting doing kirtan for and we were chanting Hare Krishna, but at one point, the other devotee, he started to chant, Govinda Jai Jai. And immediately, Prabhupada opened his eyes and looked. He said, just chant Hare Krishna. और मैं और एक भक्त वहाँ शिला प्रभुपाद जी के लिए कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन करते करते एक भक्त बोलने लगे गोविंद जय जय तो शिला प्रभुपाद जी ने अपनी आंखें खोली और बोला सिर्फ हरे कृष्णा बोलो So sometimes Prabhupada had also chanted Govinda Jai Jai, but this, at the end, Prabhupada's preparing himself to depart from the world. He just wanted the Hare Krishna Maha Mantra. पहले काफी भक्त गोविंद जय जय कहा करते थे लेकिन जब शिला प्रभुपाद जी इस जगत से जाने की तैयारी कर रहे थे तो वो चाहते थे कि हम हरे कृष्णा बोलें Even sometimes in Vrindavan, when people would, you know, walk, if you walk with Prabhupada, a morning walk with Prabhupada in Vrindavan, sometimes people would say, Radhe Radhe. Prabhupada would just respond by saying, Hare Krishna. तो वृंदावन धाम में भी जब शिला प्रभुपाद जी सुबह सैर पर निकलते थे और कुछ भक्त उन्हें कहते थे राधे राधे तो शिला प्रभुपाद जी वापस जवाब देते थे हरे कृष्णा So Srila Prabhupada was showing us his complete chastity, his complete faith and devotion in Lord Krishna. He just wanted this holy name, the Mahamantra. शिला प्रभुपाद जी हमें अटूट श्रद्धा दिखाते थे इस हरे कृष्ण महामंत्र में कृष्ण में वो केवल कृष्ण का नाम का शरण चाहते थे Srila Prabhupada taught us how to keep our Krishna consciousness. He said, I would, he said, he, he, or he was asked, who will be in charge of the movement after I go? Prabhupada said, I will live forever by my books. Srila Prabhupada ji हमें sikhate the, jab unse पूछा jata tha, ke kaun is andolan ka zimedar hoga, Srila Prabhupada ji aapke जाने ke baad, to Srila Prabhupada ji kehte the, मैं hamesha यहाँ rahunga, mere pustakon ke आदेशों dwara. So Srila Prabhupada so much cared about the books that he wanted the devotees not only just to distribute the books, but he wanted us to study them very deeply and to really know what's in his books. शिला प्रभुपाद जी इन पुस्तकों पर बहुत जोर देते थे वो चाहते थे कि केवल हम पुस्तकों का वितरण नहीं करें इन पुस्तकों को अच्छे से पढ़ें वो चाहते थे कि हर भक्त को पता हो इन पुस्तकों में क्या है And Prabhupada departed from the world. At that time, devotee was reading the Prabhupada's spiritual master's commentary on Srimad Bhagavatam as Prabhupada left the world. तो जब शिला प्रभुपाद जी इस जगत को छोड़ रहे थे तब एक भक्त पढ़ रहे थे शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने जो श्रीमद् भागवतम पे टिप्पणी लिखी थी उसको पढ़ रहे थे और शिला प्रभुपाद जी उस समय शरीर छोड़ दिए Prabhupada was concerned that we would keep, we would keep up the standards. He said many times, don't change anything. तो शिला प्रभुपाद जी हमेशा चिंतित रहते थे कि जो सिद्धांत उन्होंने बताए हैं हम उनको बनाए रखेंगे वो हमेशा कहते थे कुछ भी बदली नहीं करो He was very particular in our worship of the deity. He impressed upon us the great importance of the principles of cleanliness and punctuality. शिला प्रभुपाद जी बहुत ध्यान देते थे अर्च विग्रह की पूजा पर और वो जोर दिया करते थे दो बातों में उस पूजा में स्वच्छता रखना और सही समय पर करना And Srila Prabhupada himself taught by his own example these principles of cleanliness and punctuality. और शिला प्रभुपाद जी ने खुद अपने उदाहरण से सिखाए ये दो सिद्धांत स्वच्छता और समय का पालन करना Prabhupada was always very regulated in coming to the deities for the deity darshan every morning. Even though he would go for a walk in the morning, he would always make sure to come back to the temple in time for the darshan. शिला ji hamesha niyamit roop se vigra ka jab darshan khulta tha us samay aate the. Bhale hi wo kyun na subah bahar ja ke chalte the, sair karte the, लेकिन फिर भी वो देखते थे कि जब विग्रह का दर्शन खुलेगा उस समय वो मंदिर पहुंच जाते थे and he was very strict himself in giving the class every morning. One time, Prabhupada's health was not good, and the devotee was saying, Prabhupada, he said, Prabhupada, you just rest this morning. One of us can give the class. और प्रभुपाद Ji बहुत नियमित होते थे सुबह आके कथा करने में भी एक बार एक भक्त ने कहा कि शिला प्रभुपाद जी आपका स्वास्थ्य इतना सही नहीं है आप आराम कीजिए हम में से कोई आज कथा करेगा Srila Prabhupada responded, however, he said, No, I have to give class. He said, If I don't give class, then you will think it's all right for you not to give class when you're not well. Srila Prabhupada ji ne kaha, नहीं main aake katha karunga, kyunki agar main katha नहीं karunga, तो आपको भी लगेगा जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप भी कथा नहीं करोगे चलेगा So Srila Prabhupada understood our nature. He knew how we will always try to get out of doing service. We'll say, oh, I'm not well, you know, I have a head, sore I had, I have a headache today or something. But Prabhupada didn't want to show that example. Prabhupada was acharya. He taught by his example. तो शिला प्रभुपाद जी हमारा स्वभाव जानते थे हम कैसे ना कैसे कुछ सेवा नहीं करने के लिए कुछ कारण बना देंगे ओ आज मुझे सर दर्द है मुझे ये सेवा नहीं करनी है हाँ, तो शिला प्रभुपाद जी ये बात जानते थे इसलिए वो अपने उदाहरण से ये शिक्षा दे रहे थे hmm. As an, as an acharya, everything he did was example. It was a teaching. एक आचार्य होने के नाते जो कुछ शिला प्रभुपाद जी ने कहा किया ये हमारे लिए एक शिक्षा थी एक उदाहरण था Someone gave any money, any donation, he would say, put it in my book fund. कोई भी उन्हें कोई दान देता था शिला प्रभुपाद जी कहते थे इसको पुस्तक वितरण के कार्य में रखो We had the case one time in London. Uh, we, we had a very simple temple in the beginning, 1972. We had a rented house, and a devotee came from Los Angeles. And when he saw our facilities, he said, No, this room which you have for Prabhupada, it's not big enough, it's not good enough. We, we, should, we, we should get Prabhupada a proper suite in a hotel. It will be better. We can't expect Prabhupada to come and stay here in the temple. तो एक बार ऐसा हुआ लंदन में उन्नीस की बात है कि शिला प्रभुपात जी लंदन में थे वहाँ पर एक भक्त है लॉस एंजलिस से और उस समय हमारा बहुत सरल सीधा साधा मंदिर था लंदन में तो उस भक्त ने बोला नहीं नहीं ये शिला प्रभुपात जी के लिए रहने के लिए उचित स्थान नहीं है हम उनके लिए एक बड़े होटल में रहने की व्यवस्था करेंगे So Srila Prabhupada, when he got the letter, he wrote back and said, No, I'm not going to stay in any hotel. I like that room. I want to stay in the temple. तो जब शिला प्रभुपाद जी को ये बात चिट्ठी द्वारा पता पड़ी तो उन्होंने कहा नहीं मैं कोई भी होटल में नहीं रुकूंगा मुझे वो छोटा सरल कमरे में मंदिर में रुकना पसंद है hmm. So Prabhupada was really an acharya. He was a wonderful acharya. He taught us by his own example. तो प्रभुपाद जी वास्तव में आचार्य थे एक बहुत अद्भुत आचार्य थे उन्होंने हमें अपने उदाहरण से सिखाया At the same time, Prabhupada was not just an acharya. As Prabhupada himself said, in the future there will be many acharyas, but Srila Prabhupada's position was unique. He was the founder acharya. और शिला प्रभुपाद जी केवल एक आचार्य नहीं थे क्योंकि वो कहते थे कि भविष्य में और आचार्य होंगे तो शिला प्रभुपाद जी की जो स्थिति है वो बहुत अद्भुत है वो केवल आचार्य नहीं है वो संस्थापक आचार्य है So we encourage all the devotees to cultivate a relationship with Srila Prabhupada and understand that you also have a connection to Srila Prabhupada because he is the Shiksha Guru for all the members of ISKCON. तो इसके साथ साथ हम सभी भक्तों को उत्साहित करते हैं कि शिला प्रभुपाद जी से अपना संबंध संपर्क जोड़ें क्योंकि आप सबका भी संपर्क है शिला प्रभुपाद जी के साथ वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में हर भक्त के शिक्षा गुरु हैं so the the worship of Srila Prabhupad is compulsory for all the members of ISKCON and it's the most important activity तो शिला प्रभुपाद जी की उपासना हर एक भक्त अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जो है उसके लिए आवश्यक है और बहुत महत्वपूर्ण है श्रील प्रभुपाद की हिजोलत भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज की जय गोवर्धन पूजा महोत्सव की जय दामोदर आरती की जय so please listen to me carefully now you can take Maharaj into in small batches we want devotees to go there you do a parikrama you will come back in here simultaneously we gonna have a puja there we gonna have Damodar aarti here एक ही साथ में इधर दामोदर आरती भी अभी शुरुआत होगी और उधर भी थोड़ा सा थोड़ा